aho ugiye tuzagusanga amahoro reka tugende bafande baraje bararira bose zirira edi edi nta muntu utamukundaga buriya hari umupfa abantu barangiza bakarira mbese ni nkanjye umunsi napfuye bantu bakuru mwese muzaze kunshyingura utazazana akazi ke nshobora no kuzagaruka nkamubaza impamvu simbabeshye yewe abasobanuzi ba filime batambuka hanyuma bakurikirwa na zacu tv neri namubonye hano ok abasobanuzi ni bahe murakoze cyane rero abasobanuzi mwese murakoze kuza iki muvandimwe